קהילה משיחית מיאלטה, רוסלן, У нас есть гость, он э, э, э, лидер мессианской общины с Ялты. э, мы помним эту притчу. Знал бы прикуп, жил бы в Ялте, да? А, в Сочи? Ну, неважно. Ото давар. Рядом. אז בבקשה, רוסלן, תחלק איתנו דברך. Спасибо большое за такую честь и быть в, в Доме Божьем, и в Эрес Израиле, моем любимом Эрес Израиле. תודה, Так, תודה לכם על הכבוד להיות פה, להיות בישראל. так сложилась моя судьба, которая тесно меня связала с Израилем. ככה אה, קרה ש, שהחיים שלי נקשרו ב, בישראל. Первый раз в своей жизни я, я обратился к Богу именно в Иерусалиме. בפעם הראשונה בחיים אני פניתי לאלוהים ב, ב, בירושלים. После жизни, которая была наполнена различными беззакониями, где пришлось понести весь этот полноту наказания, אחרי חיים שהיו מלאים באי... как от Всевышнего, так и от органов, которые смотрят за законом и соблюдением закона. החיים שלי מלאים ב- בפשע גם, גם מבחינת אלוהים וגם מבחינת המדינה. Мне мама сказала, сынок, езжай к своему родному брату в Израиль, может там наберешься ума. אימא אמרה לי, "אה, בן שלי, סע ל- לאח שלך לישראל, אולי שם אתה תקבל חוכמה. И таки это случилось. וזה אכן קרה שם. Э, Приехав в Иерусалим, это настолько впечатлило мое сердце כשהגעתי לירושלים זה כל и כך, אה, душу, כל כך что אה, я упал там הרשים на אותי, колени שאני и נפלתי על сказал, Бог, הברכיים. если ты есть, помоги мне, я умираю. ואמרתי, אלוהים, אם אתה, אם אתה יש, אם, אתה, אם יש אותך, אז אה, תעז, אם אתה קיים, אז תעזור לי, כי И אני я מת. וחזרתי הביתה ליפפטוריה, с верующими, и они еще и оказались а, евреями. ו- והכרתי שם אה, מאמינים שגם אה, התגלו И כיהודים. это недельная глава Ваикра, которая фактически является Торой Каганим, ופרשת השבוע ויקרא שהיא תורת הכהנים, служение веры. אה, שירות באמונה. И это служение, которое перевернуло по отношению ко мне мою жизнь. וזה שירות שהפך את, ה, את החיים שלי. Через это служение мое сердце растаяло, и я пошел этим путем. דרך השירות הזה הלב שלי נמס ואני הלכתי ב- בדרך הזאת. Я понимаю, как непросто вам здесь, во всех этих перипетиях политики, различных трудностях, суеты, заботы, э, אני, забота о детях, мужья, жены. אני יודע שהמצב פה קשה ב- במצב המדיני, במצב המשפחתי, בעלים, נשים, ילדים, совершать служение Ему. אה, תוך השירות לאלוהים. Но тем не менее это возможно. אבל עדיין זה אפשרי. И эта недельная глава, она открывает, открывает этот путь ופרשת השבוע הזאת היא פותחת את הדרך служения в жертвоприношение, לשירות בהקרבת קורבנות. где Господь фактически говорит, איפה שאלוהים אה, בעצם אומר, я так сильно тебя люблю, אני כל כך אוהב אותך. я так сильно люблю чистоту и святость. אני כל כך אוהב טוהר ו- וקדושה. Я хочу, чтобы ты был рядом со мною, был близко ко мне. אני רוצה שאתה תהיה קרוב אליי. И все эти жертвоприношения, шлами мирные, э, за грех, хлебные приношения, וכל הקורבנות האלה, קורבן שלמים, קורבן עולה, они все были направлены на то, чтобы приблизить человеческое сердце הם כולם היו מוכוונים ל- ל- ל- להק- להקריב את ה... לקרב את הלב של הבן אדם לאלוהים. Когинов и простых людей, הלב של הכהנים וגם של שימושנימו. אנשים פשוטים, אל его האלוהים, сердцу. к ללב любви. שלו, לאהבה שלו. И когда в жизни случаются те или иные ошибки, וכשבחיים קורות טעויות כאלה או אחרות, каждый имел возможность прийти к жертвеннику и совершить эти жертвоприношения, чтобы приблизиться и чтобы сердце было свободное, наполненное миром, радостью, будущностью. כל אחד הי- הייתה לו זכות להתקרב ל... ל... ולהקריב, ולהקריב קורבנות כדי שהחיים שלו יהיו מלאים בתקווה. Ведь все Писание пропитано тем, что Бог любит чистосердечных. וכל כל הכתובים הם אה, ספוגים בזה שאלוהים אוהב את תמימי הלב. И в четвертой главе мы читаем, что если совершил то или иной грех Когин, то и он имел возможность прийти к жертвеннику, возложить свои руки на жертвенное животное и получить прощение. ובפרק 4 אנחנו קוראים שגם אם הכהן היה עושה חטא, אז הוא היה יכול לגשת ל- ל- И למזבח ולהקריב קורבן. возможность шувы и любовь к чистосердечию, то есть к честности, к искренности, וכנראה שהאהבה לתשובה, ל, ל, לאמת, оно очень ценится в глазах Всевышнего. היא, היא, אלוהים מאוד אוהב את זה. И так как мы с вами люди, которые могут совершать ошибки, ובגלל שאנחנו אנשים שיכולים לעשות טעויות, мы имеем возможность, заглядывая в эту книгу, в эти жертвы, которые были предназначены Всевышним, אנחנו יכולים, תוך כדי שאנחנו מסתכלים בספר על, ה, על הקורבנות האלה, увидеть совершенную жертву Ишуа Мессии Израиля, לראות את הקורבן השלם של ישוע המשיח в של котором ישראל, совершили все эти жертвы. שבו הוא השלים את כל הקורבנות האלה. И имеем возможность совершать шоу для того, чтобы быть чистыми и святыми перед Его глазами. והיכולת לה- לחזור בתשובה כדי להיות נקיים לפניו. Потому что м- большая часть проблем, с которыми мы сталкиваемся, или последствиям греха, רוב ה- הבעיות שאנחנו נתקלים בהן הם כתוצאה מהחטא. это тогда, когда мы не способны признаться самому себе, что я имею те или иные ошибки в жизни, или изъяны характера, или какие-то оплошности, или совершение тех или иных поступков по неведению, которые противоречат Торе. הבעיות האלה קורות כשאנחנו לא מסוגלים לחזור בתשובה ולהודות בזה שאנחנו לא, ש- לא מושלמים. И мы порой потом сидим у разбитого корыта и не знаем, что нам делать. ואחר כך אנחנו יושבים בו- ובוכים ואין לנו מושג מה לעשות. Но поднимая свои глаза к небесам אבל אנחנו מרימים את העיניים שלנו לשמיים. и беря эту книгу Левит, которая на самом деле а, есть печать Божьей любви и милости, וכשאנחנו מסתכלים בספר ויקרא שיש שם את החותם של, который настолько любит нас, את החותם של אלוהים, של, ה, настолько של хочет החסד быть שלו, близкими к нашим שהוא обстоятельствам, רוצה לאהוב אותנו ולהיות к קרוב жизням, לבעיות שלנו. дает нам возможность примирения и прощения. הוא נותן לנו אפשרות לתשובה ולחזר, ולסליחה. Это вроде бы простые вещи, но не всегда это просто воплотить в жизнь. זה, זה אלה אה, דברים פשוטים, אבל לא תמיד אה, אה, קל להגשים אותם. И когда Иешуа говорит, я есть путь, истина и жизнь, וכשישוע אומר, אני הדרך, האמת והחיים, то эта книга Левит, אז הספר הזה, она показывает, что это за путь. ויקרא, הוא מראה מה, מהו הדרך, מהי הדרך. Возможность освящения. האפשרות להתקדש. И Если бы мне в начале пути сказали, что как будут складываться обстоятельства в этом служении, ואם בתחילת הדרך היו אומרים לי איך קורות החיים שלי היו, היו מסדרות, я бы, наверное, перепугался и не смог бы согласиться. כנראה שהייתי מפחד ולא יכולתי לה- להסכים לאלוהים. Но его любовь, она влекла. אבל האהבה, של, האהבה שלו היא, אה, היא קראה לי. И так получилось, что в Евпатории э, родилась еврейская община. וכך קרה Это в שבאיפטוריה начале 2000-х годов. נולדה קהילה אה, יהודית, זה היה בתחילת האלפיים. Этот путь был достаточно непростым в восстановлении того, о чем здесь говорилось и на прошлом шаббате, об идентичности мессианского еврея, о праздниках, кашруте, обрезании, воспитании детей, любви к тому наследию Якова. זה, זאת הייתה דרך לא פשוטה עם, והיא כללה את כל המאפיינים של קהילה יהודית, אה, כשרות, ברית מילה וכן. которая הכל. как ничто другое дает здравомыслие и здравость и понимание, что такое чистота и что такое святость. כל אלה נותנים לנו מושג מה, מה זה טהרה ומה זה אה, קדושה. которая дает правильно понимать זה נותן לנו להבין את те הכל נכון, обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. את, ה- את מה שקורה לנו Я בחיים. несколько таких случаев из своей жизни скажу, с чем пришлось столкнуться мне лично. ואני אספר מספר סיפורים עם מה הייתי צריך להיתקל. То, что рисовали кресты, свастику на, там, где мы собираемся в Ялте. וציירו לנו אה, Оскорбляли, צלב, угрожали. צלב קרס איפה שאנחנו אה, התאספנו ואיימו עלינו. Пытались грабить, думали, что ты- у тебя много денег. ניסו לבזוז אותנו כי חשבו שיש לנו הרבה כסף. Был случай, когда один человек выстрелил в упор меня в висок, переделав пистолет. אה, היה מקרה שבן אדם פשוט ירה, ירה ברקה, Забрал у меня Э. все вещи, документы. אה, ירה בי ברקה ולקח לי את כל, ה, את כל המסמכים. И я в себя Да, пришел с дворы. пулей, которая торчала у меня в виске. ואני חזרתי להכרה כשכדור היה И תקוע когда לי я ברקה. думал, что все, моей жизни конец, וכשחשבתי שהחיים שלי נגמרו, одна лишь мысль пронзила мое сердце. רק מחשבה אחת הייתה בלב שלי. Как я могу идти на небо, не совершив Божью волю здесь на земле? Это трагизм, который я не знаю, как передать вот чувства словами. איך אני יכול ללכת לשמיים בלי שעשיתי את מה שאני צריך И в לעשות этот момент בארץ? я пришел в себя. ובדיוק באותו רגע חזרתי להכרה. Сам вытащил пулю, הוצאתי את הכדור, доехал до ближайшего человека אה, и נסעתי, ל... попросил вызвать скорую. נסעתי לאדם הכי קרוב ו... וביקשתי, И все самое страшное человеческое началось с этого момента. וביקשתי אה, עזרה. Потому что подумали, что ты какой-то наркоман, у тебя ни денег, ни документов, ничего. ו... והכי הכי חמור התחיל מעכשיו כי הייתי בלי Тебя מסמכים без особого ובלי наркоза כסף. заштопали и выбросили с больницы. וחשבו просто на שאני, ступеньки. חשבו שאני אה, נרקומן ופשוט זרקו, זרקו אותי אחרי שתפרו אותי. И хорошо я успел позвонить друзьям, которые приехали и меня забрали. וטוב שהספקתי להתקשר לחברים והם הגיעו ולקחו אותי. И эта книга Левит, וספר она ויקרא лично меня очень сильно вдохновляет. היא מאוד אה, משפיעה עליי. Потому что это путь жертвенного служения, כי זה הדרך של, אה, דרך של הקורבן, к которому мы все призваны здесь, שאנחנו קרואים לעשות в драгоценном, любимом мной Эрес Израиле, я думаю, и вами. בארץ ישראל היקרה, Чтобы совершить невероятный подвиг любви. כדי לה, לעשות את ה... אה, Подвиг любви. צעד, אה, צעד גבורה של האהבה и жертвенности, ו- והקרבת קורבנות, будучи вдохновленным самим Машиахом Израиля, ולהיות מושפע אה, ממשיח ישראל. который показал, что такое настоящая жертвенность. Что такое служение жертвоприношение. Раскрыв свою волю и свое сердце. E, Для каждого из нас. И какие бы ни были трудные обстоятельства в жизни. ואפילו אם ה- הנסיבות בחיים הן קשות, как бы порой мы не ошиблись, не ослабели или не опустили руки, אפילו אם עשינו טעויות ונחלשנו והורדנו ידיים, Бог хочет, чтобы мы были искренними и честными самими собой, с друг с другом и с Ним. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה כנים איתו ועם עצמנו ועם И могли הסובבים אותנו, совершать шуву, והיינו יכולים לחזור בתשובה. если чувствуем, что Бог обличает. אם אנחנו מרגישים, ש... Чтобы быть близким с Ним. אם אנחנו מרגישים שאלוהים אה, אומר לנו לעשות את זה, Чтобы כדי שאנחנו נהיה находиться- קרובים אליו, В событиях реального Божьего чуда. כדי שנהיה ב... Реального Божьего чуда. בנסיבות של ה- А мы נס сегодня האלוהי. и сейчас здесь, на этом месте, ואנחנו כאן, במקום הזה, мы находимся в реальном чуде אנחנו נמצאים בנס אמיתי, Божьей любви, באהבת אלוהים, Его милости, בחסד שלו, любви. באהבה. И каждый из вас здесь сидящий, וכל אחד זה שיושב פה, это есть живой пример чуда הוא דוגמה אמיתית לנס Божьей жертвы, של קורבן которая אלוהים, восстановила нас שחידשה אותנו, и вернула к Его сердцу, והחזירה אותנו ללב שלו, к живой Торе, לתורה החיה, к сладкому наследию Якова. למורשת של המתוקה של יעקב. И даже если что-то мы недопонимаем из этих моментов, которые Господь определил своему народу, וגם אם אנחנו לא מבינים משהו מכל מה שאלוהים אמר как לעם שלו, любящий отец, כמו אבא אוהב, Он раскрывает это все для нас, הוא פותח את, זה- את כל זה לפנינו, для того, чтобы мы могли пойти этим путем веры, путем жертвенности. כדי שאנחנו נוכל ללכת בדרך של, ה, של האמונה ושל Поэтому הקורבנות. хочется всем нам пожелать этой искренности, ולכן любви к святости, אני רוצה לאחל к לכולנו чистоте, את, ה, את הרצון להיות קדושים, определенной границами Торы. להיות אה, מוקפים בגבולות מסוימים של התורה. И в истории Израиля мы знаем с вами были ошибки. ואנחנו יודעים שבהיסטוריה של ישראל היו טעויות. И книга Даниила нам говорит об этих ошибках, когда он молится и призывает к Всевышнему. וספר דניאל מדבר על הטעויות האלה. В 9 главе בפרק 9 э, здесь написаны такие строки. כתובים פסוקים כאלה. В 9 стихе. פסוק 9. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение. сейчас, сейчас, сейчас. Э, Даниил, да? 9.9. 9-9. Там. דניאל. לאדוני אלוהינו רחמים והסליחות כי מרדנו בו. Ибо мы возмутились против Него Мгм. и не слушали гласа Господа нашего, ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו, чтобы поступать по законам Его, ללכת בתורתיו, которые Он дал нам через рабов своих, אשר נתן לפנינו ביד, пророков. ביד עבדיו הנביאים. И когда в жизни случаются те или иные моменты, простите за повторение, וסליחה על, על זה שאני חוזר, אבל когда כשבחיים, мы приступаем эти рамки Божьего учения, Божьей Торы, כשבחיים יש לנו טעויות ואנחנו заповедей, אנחנו עוברים על, ה, על המצוות של אלוהים, Слова, чтобы мы имели смелость שאנחנו, אני, אני מקווה שיהיה לנו אה, признаваться אומץ в этом, כדי שלהודות בזה, исповедоваться в друг другу, להודות בזה просить помощи друг у друга, אחד מול השני, לבקש עזרה אחד מהשני, ободрять друг друга לעודד אחד את в השני, чистоте, לניקיון, святости. לטוהר, потому что Он любит כי הוא, каждого из вас здесь сидящих. כי הוא אוהב כל אחד מ- ממי שיושב פה. Пусть Бог благословит всех вас, שאלוהים יברך את כולכם, укрепит всех вас. יחזק אתכם. Знайте, что у вас есть братья и сестры на ЮБК в Ялте. שתדעו ахим и ахайот в Ялте. где мы от всех сил, где мы от всех сил стараемся. אנחנו משתדלים בכל הכוח. точно так восстанавливать это еврейское наследие. לשחזר את המסורת היהודית הזאת. которая на самом деле такое сладкое. שהיא כל כך מתוקה ויקרה. Пусть Бог благословит всех вас. שאלוהים יברך את כולכם. И спасибо вам, что вы есть. ותודה על זה שאתם קיימים. И что можно, находясь в этом Израиле, быть в Доме Божьем, где ты чувствуешь себя не в гостях. וכשאנחנו ב- בישראל אז אנחנו מרגישים עצמנו בבית ולא... Спасибо большое. תודה רבה. Извините, может, за самбурность немножечко <laughs> переживал, нервничал. Э, Давайте помолимся за нашего брата. А, Небесный Отец, мы благословляем нашего брата Руслана. Мы просим за него, за его дом, за его семью, за общину в Ялте. Мы просим Господь, чтобы хранил на всех путях Его. И просим, чтобы Руаха Кодыш хорошо, мощно действовал в нем, наполнял его на всех путях его. Мы просим, Господь, чтобы то, о чем он сегодня говорил, о Твоем хеседе, о Твоей милости, о, твоем, о Твоей благодати, всегда наполняло его сердце, позволяя ему действовать, как написано в Писании, Тобой мы живем, движемся и существуем. Благословляем его Башем Иешуа Хамашиах. Веймру. Амин. Спасибо большое. Спасибо большое.